Ciao a tutti da 2-3 Ricreo. Oggi passeggiamo. Partenza da Spilimbergo, stazione delle Corriere. Percorriamo via Udine. Imbocchiamo via degli Alpini e dopo la discesa continuiamo dritti per una strada di campo fino al greto del tagliamento. passando dietro la scuola superiore, salendo la riva e passando accanto alla chiesetta dell'Ancona. Una splendida passeggiata primaverile adatta a tutti. Arrivederci da un 2-3 ricreo.